お父様おじ様、 <laughs> 俺の方が強い れ全てが本当にわからん貴様の怒りは収まったのかわからんと言っているそうか行こうミスラ様が待っている